sala harta mundo no orlo quando via ondor torrini in sud de ibec orgom comunini in zaia cuscic und es jazur Soy